оң қол дәрігердің әңгімесі біздің психиатриялық аурухана қаланың батыс жағында ернеуінде тас қалаған шағын өзеннің жиегінде болатын аурухана ескі еді сылақтары түсіп қалған алабажа кірпіш дуалының төбесінде әбден тат түсіп шіруге айналған қаңылтыр шатыры бар маңайда машина жүретін көше толмағандықтан төңірек ертелі кеш құлаққа ұрғандай тып-тыныш болып тұрады көктем кезінде өзеннің сарқыраған дыбысын терезені ашып тастап түнімен естіп шығасың тау жақтан жел соққанда арғы беттегі бақшадан жемістердің қышқылтым иісі мұрынға келеді жаз шыға бала шағаларымен күнге қыздырынуға келген қала халқы жағаға сыймай кетеді жалпы аурухана үйінің ескілігі болмаса тұрғын жері психика дертіне шалдыққандар үшін таптырмайтын орын сенбі күндері аулада туған-туыстарымен бірге қыдырып жүрген ауруларға ашық терезеден жалықпастан қарап отырар едім олардың науқастан азап шеккен жаудау жүздері былайғы жұртқа қорқынышты болып көрінгеннен оғаш қылықтары сөйлеген сөздері жаныма соншалықты ыстық мен оларды жанымдай жақсы көремін иә иә жақсы көремін олардың ешкімге ешқандай зияны жоқ егер дүниедегі бар зиянкестікті тексерер болсақ солардың бәрін жындылар емес сау адамдар жасаған ғой біз тәні ауыратындарға аяушылық білдіріп оларды жақсы көре түсеміз ал жанның дертіне шалдыққандарды көргенде көкейімізде әйтеуір өзіміздің аман екенімізге шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады ғаріпті аясаңыз ақыл естен айырылғандарды аяңыз соларды соларды сүйіңіз мен сізді бір сенбіде алып барып аурухана ішін аралатайын асықпай әр әрқайсысымен жеке-жеке әңгімелесіп көріңіз сөзсіз жақсы көріп кетесіз мен тіпті бақылау палатасындағы ең қауіпті аурулармен бірге ұйықтауға әзірмін қорқынышты дейсіз бе қорқыныш деген не тәйір жақсы көру жетіспейді жақсы көру арқылы бәрін жеңуге болады мен сонда істеген біраз жылдың ішінде неше түрлі жәйттерді басымнан кешірдім дерт көп денсаулық біреу депті ғой бір халық не көп аурудың түрі көп бірақ солардың ішінде бір уақиға есімде айрықша қалды март айының аяқ кезінде бізге жақсы жасы он жетілер шамасындағы бір қыз түсті қабылдау үстінде ата-анасы қыздың өзін-өзі бірнеше рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтты маңындағылардың араласуымен аман қалған ал қыздың өзі мүлдем басқаша баяндайды ол маған қастандық жасаған мынау <clears throat> бұл менікі емес мүлде бөтен қол мені өлтіргісі келіп жүр деп өзінің оң қолын көрсетеді бізде мұны ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды психотологияның бір түрі яғни бір дененің ішінде екі түрлі жан иесінің кезектесіп не қатар өмір сүруі мұның бәрі мидың шешілмей жатқан жұмбақтары ғой шешесі қызының киімдерін ұстап тұрып ұзақ жылады қызды шомылдырып аурухананың халатын кигізіп бірден бақылау палатасына жібердік аты алма екен қыз өте сұлу шашы иығынан түскен <coughs> бұйралау кекілі бар қатты азап шеккеннен екі қабағының арасына жалғыз сызық тік әжім түскен бірақ бойы басы таза өзін өзі күте алатын секілді біздің бөлімшеге келгеннен кейін мен алманы жеке бақылауға алдым тұйық ешкімге қосылмайды үнемі қорқыныш үстінде жүретіні көрініп тұр бір ғажабы қыздың жүріс-тұрысынан сөзінен сырқат белгісі байқалмайды бірақ ұстамасы өте қатерлі екен оң қол шынында да өз бетінше ақылға сыймайтын әрекеттер жасайды оны ең алғаш кезекшілікте отырған күні көрдім сағат түнгі үш шамасында ашық тұрған алманың палатасынан шыңғырған дыбыс шықты Әлде қалай шылдырлаған телефонның трубкасын көтеруге үлгермей тұра жүгірдім мен палатаға кіргенде алма кереуетте жатыр екен оң қолы кеңірдегін тас қылып қысып алған сол қолымен жан таласып айырмақ болды сестра екеуміз оң қолға қатар жармастық қолын қайырып кереуеттің астына апарғанда түрі көккеңбек болып кеткен алма көзін ашты тұла бойы қалшылдап көпке дейін өзіне өзі келе алмады мен қолынан бетінен сипап үрейін басуға тырыстым ештеңе етпейді алма қазір бәрі де басылады дедім көзіне түскен шашын кейін қайырып мұндай әрекеттер жүйкенің шаруа шаршауына байланысты бола беретін құбылыс сен қорқпа неге сонша дірілдейсің ештеңе де болмайды қане сабыр ет мен сенің жаныңды әлі ұзақ отырамын көзімнің қырымен оң қолға қарадым тағы бір әрекетке дайындалып жатқандай кереует астында біз қайырып қойған жерде қимылсыз жатыр сабыр ет білдің бе ертең жазылып шыққаннан кейін бізді туған күніңе шақырасың туған күнің қашан сентябрь сентябрь айы жемістің піскен шағы біз сенің туған күніңде мас болғанша лимонад ішеміз алманың түрінен көгерген түс қате кете бастады тұра тұр терлеп кеттің сүртейін мінекей. осылай әлде мен саған ертек айтып берейін бе алма болмашы жымиды қалайсың алма басын иседі содан кейін үрейленіп өзінің оң қолына қарады қорқпа дедім тағы бір қалыпты баяу дауыспен бұл сенің өз қолың жоқ деп баж ете қалды алма жоқ жоқ менікі емес жоқ жоқ алма тағы да терлеп кетті мен алманың кереует астындағы қолын ұстадым қол дір ете қалды мінекей ештеңе де жоқ қорқатын түк те жоқ бұдан былай мен саған күнде жатарда әңгіме айтып беріп тұрамын жарай ма жарайды деді де аздап тынышталған алма қарашы қандай қарашы қандай тамаша деп әдемі қызсың ертең жазылып шыққан соң біз сені киноға түсіруге жібереміз алма ептеп көңілдене бастады мен оның жанында таң бозарғанша отырдым сол түннен бастап алманың науқасы туралы жеке күнделік жүргіздім тіпті өзіме жеке ғылыми объектінің <clears throat> табылғанына қуанғанымда да жасыра алмаймын оң қол алмаға тек қалың ұйқы құшағына енгенде шабуыл жасайды яғни өзіне қанша түсініксіз болғанмен өзін яғни өзіне қанша түсініксіз болғанмен өзін өзі өлтіру ниеті қыздың миында бар деген сөз бірақ ол ниет кімнің ниеті қайдан келген алманың бүкіл өткен өмірін мінез-құлқын адамдармен қарым-қатынасын зерттей келіп мұны өз басынан туған ниет деуге себеп таба алмадым бұны қалайда да қанмен тұқым қуалап келген ниет науқастың шешесі ие әкесі ие әкесінің әкесі бір кезде өзін өзі өлтірмек болған енді олар әлдебір құпия заңдылықпен алманың санасында тұр өздерін өздері өлтіргелі келеді бірақ олардың өздері жоқ санасының иесі қыз өлуге тиісті әлгі ниет қыздың организмі толық тыныштыққа енген кезде таңғажайып қатерлі рефлекс арқылы оянып оң қолға сигнал береді ұстамақ үш төрт күнде бір кейде кейде тіпті күн күн сайын болып тұрады алма үреймен шала ұйқыдан мүлдем жүдеп кетті біз енді оң қолды кереуетке байлап тастай тастайтын болдық бұл алғашқы кезде жақсы нәтиже берді алма бір аптадай тамаша ұйықтап жүрді бірақ оң қол басқа бір қулық ойлап тапты ол алманың көзі інісімен байлаудан жұлқынып дымылсыз ырғып оята бастайды ұйқысыздықтан азап шеккен алма галлюциназацияға ұшырады енді оң қолды байлаудан басатып, тек түнгі сағат үш пен бестің арасында бұрынғыша күзетіп отыратын болдық шынымызды айтсақ күзеткеннен басқа ештеме бітірмедік ешқандай дәрігер де электротерапия да қайта электротерапия жағдайды қиындатып жіберді әсер болмады сенбі күні сағат тоғыздан бастап алманың шешесі мен ағасы келді құлыным дейді анан анандайдан шешесі қалайсың құлыным алма үнсіз басын изеді шешесі үйден әкелген тағамдар мен жемістерін сөмкесінен шығара бастайды керегі жоқ дейді алма басын шайқап тамақтың керегі жоқ содан кейін оралу жемісті алып отырғыштың үстінде қояды шешесі мен ағасы алманың түріне қарап біраз отырады